жылуулук кабылдаткыч манометр менен туташкан кабылдаткычтын маңдайында электр плиткасын жайгаштыралы кабылдаткычтын кара бөлүгү плитага карап турганда манометрдеги суюктун деңгээли көп прибордун кара бөлүгү ак бөлүгүнө караганда энергияны көбүрөөк сорот